Здравствуйте! Сегодня я просматривал Алиэкспресс и решил сделать короткое видео о самых дорогих автомагнитол, которые продаются в онлайн-магазине. Самое дорогое это означает самое модное, новое, многофункциональное и качественное. Есть магнитолы, которые стоят более 600 долларов и потом постепенно цены уменьшаются. Ссылки на такие магнитолы будут внизу в описании. Ну и даже можно найти сами дешевые музыкальные плееры для вашего автомобиля. Посмотрите ради интереса и сделайте ваши выводы. Есть плееры с дисплеем и навигатором, есть и без, но по более низкой цене. Также прошу подписаться на канал и поставить лайк на видео. Смотрите до конца, чтобы не пропустить какой-то интересный момент. Также рекомендую посмотреть мое видео Почему не работает интернет на телефоне? Итак, сначала сами дорогие автомагнитоли.